نكمل معاكم يا عيال المرحلة لا هي 13 الظاهر <laughs> ما متأكد لكن ما علينا طبعا حنا قلنا لكم راح ندور كنز آه لاني متأكد مية بالمية في كنز في هذه المنطقة انا آه، خليت الكنز اللي في الزاوية لو تذكرون المقطع الجاي اللي راح آه، الظاهر انه في هذا ايوه لقيته لقيته اخيرا 30 خنجر خلينا الحين نشوف آه، خوينا لما قالوا لي هم آه، الناس آه، اللي هو صلبا خوينا في المكتبة خلينا ندخل ونشوف إذا نلقاه ولا نصابين ولا يعني يكون فخ ان حركة ذكية لو يسوون كذا She worked in this little bar in the Philippines. She had a smile that'd melt your heart. Bro, I swear to God, she just as soon kill you as kiss you if she caught you stepping out. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because Will she... you <laughs> shut up, old man? You told us that one a dozen times already. Oh, yeah, right. <laughs> of course I did. Memory's not what it used to be. <coughs> What the hell's taking you so long anyway? Well, maybe you hadn't noticed, but most of these books are half rotten and written in Spanish. Yeah, well, hurry it up. The boss is waiting on you. Hey! Up there! Oh, Oh, oh no. خبيثة بالعادة يا أغبياء ما هذا اللي يعجبني بالانشارتد يكون واقعي شوي أكثر يعني واقعية اوه حلو هيد شوت يا ابوي انذر هيد شوت انذر هيد شوت حبيبي حبيبي يا تكنيس ابو داح ما احبه يا اخي اذا سايد ارم صح انها عليها ضغط عليها تروفي لكن معلش شويه انوين بزياده يعني اه باقي خلي خلينا نفتره اه والله انحاش صار فيسه اديله واحد يا ابوي خوينا It's سلبون about time you showed up. <laughs> Well, you're looking awfully good for a corpse. So you brought the girl after all, huh? The girl? Hey, if it wasn't for her, you wouldn't be getting rescued right now. If this is a rescue. What the hell does that mean? You gotta admit, Sully, this all looks a little shady. Yeah. I mean, you tipping those guys off. And miraculously showing up alive. Now, wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Look, None of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? <laughs> you are not gonna believe this. Huh? Uh -huh. Uh-huh. <laughs> No way! <laughs> Old Francis took a bullet for you. yeah. I thought this kind of thing only happened in the movies. Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. I bet. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever since, waiting for you to show up. Well, where are they now? Well, they're chasing a little red herring I sent him on on the other side of the monastery to get rid of him. <laughs> Look, Drake had it all figured out. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure is hidden right here in this monastery. Find the symbol, and we, we find, find, the vault. vault. We have everything we need. Right here. All the clues to take us right to the treasure. We can do this, kid. <laughs> all right, you boys aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? <laughs> Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. Hey. There's more to this room than meets the eye. I'm sure of it. يا أخي محظوظين لا هو ولا الشايب hmm. Something about these statues. كله دريك وش شو اسمه الشايب سوليفان محظوظين طيب اوكي الحين آه... خليني اتذكر كيف النظام آم... شيء الظاهر ما متأكد لكن توقعاتي ان كلها على ورا الظاهر ان كلها على ورا ah. دقيقة دقيقة آه، عشان بس نشوف يعني نجرب اوكي طبعا هي راح تكون على غلط علي ah. في شيء متأكد منه اللي هي الحرمة هذه على ورا ميب على قدام وال الصقر الظاهر جهته على لا اوكي الظاهر جهته يسار توقعاتي ماني بأذكر مرة هذا يمين لا لا لا لا يمين يمين حلو وهذا جهة يسار اللي هو حصان ظاهر او الثور خلاص لا دقيقة اها دقيقة دقيقة في, في غلط في غلط يمكن الصقر صقر دقيقة اوه دقيقة هذا ها اها اوكي دقيقة خليني اتأكد بس Try checking the diary again. اوكي الصقر south اللي هو الظهر تحت يعني على ورا صح الصقر الظهر الصقر على ورا اللي هو هذا صح لا دقيقة دقيقة الصقر ايوه على ورا <coughs> south هي لا لا اه, آه، اوكي اوكي موجودة تحت الله لا يبدانا ساوث اوكي اوكي معلش يا South الصقر South حتى واضحة والله <laughs> آه، اللي آه هو جون East جون وينه اي واحد جون دقيقة دقيقة جون East مو مو ب South East وينه اوكي ايوه والله اني جاي على ورا اوكي ايست آه، اللي هو ال Come on, hurry it up, Nate. We don't have much time before they realize طيب، something's wrong. دي سالفن شوية خليك ساكت شوية معليش. هذا ال South اللي هو ال الفرس فرس الساحر وما هذا ذا هو الفرس صح؟ لا هذا هذا ال مو ثعلب ايش دخل الثعلب؟ اللي هو هذا الوحش من يعرف شو اسمه ويست اوكي ويست فينه آه West اللي هو على ورا اوكي على ورا اوكي باقي اللي هو الحصان هذا الفرس اتاكد الفرس ايست ايست يعني قدام صح ايوه قدام اوكي حلو ممتاز ايش المشكلة الموناليسا هذه <laughs> ماني عارف شو اسمها آه نورث نورث يا طويل العمر والسعادة دي اني غلطان فيها او ان في مشكلة دي خليني بس اتأكد اها في مشكلة يا يعني في مشكلة جديد كالفرس South دقيقة الفرس South صح؟ <coughs> اوكي الفرس ساوث <coughs> اوكي اوكي اوكي ما علينا الحين بنحلها يا عليكم ان شاء الله الفرس South. الصقر اللي هو جون ايست جون وين جون ايست طيب ممتاز الظاهر مكانه كويس عندك الاسد من يعرف ايش اسمه فين يعني بالضبط هو وست يعني يا طويل العمر فين هو؟ هذا هو صح؟ دقيقة أنا أذكر في شيء يعني آه، جه... جهتين أو دقيقة دقيقة صقر يسار أو يمين يمين اوكي بس غريبة كيف ما يا حبيبي اوكي الموناليسا north. اوكي دقيقة بسم الله نور وعندك يا طويل العمر اتوقع اتوقع ان الصقر face to face مع آه، اللي هو آه، من يعرف شو اسمه الوحش الظاهر خلينا نتأكد اوكي باقينا واحد اللي هو هذا من يعرف فين مكانه آه، اوكي في حاجة يا حبيبي ما ينفع كذا دقيقة اوكي لوك ساوث لوك ساوث طيب look south اللي هو آه look صح دقيقة look اللي هو الفرس south يعني يمين look يمين look يمين او يسار قصدي معليش أم... ما ادري هو ملاك او حاجه زي كذا west دقيقه اللي هو ال... أسد ويست okay ساوث نورث north طيب ليش حطينا أو دقيقة حلو حلو حلو الحين يعني تعدينا الصعب جون جون ايست يعني يا طويل العمر والسعادة كذا الظاهر دقيقة يمكن العكس والموناليسا موناليسا عندك نورث نورث يعني هل هي يعني يعني على ورا ولا قدام ولا كيف؟ ايوه حلو حلو كانت واضحه والله يا ابو داحم واضحه حرام عليك اوكي بسم الله اول ما تدخلون يا عيال في كنز على جنب من يعرف فينها من بيشوف زين another library huh what now um والله ما بعرفش ما بعرفش يا اختي طيب كيف ما عندي نور هنا You know, Okay. this looks familiar. اوكي The inverted torch leads to the land of the dead. حلو باقي الثانية صح؟ اعطوني نور المشكله يا عيال آه، عندي دقيقه اوكي This looks promising. Here, let me see that. Yeah. Okay. You two sit tight. I'm gonna check things out. Whoa, wait, no. You're not going out there alone. Yeah, Roman's men are swarming all over this place. Yeah, and one person will make a lot less noise than three. Come on, I'll be fine. And you guys will be safe here. They don't even know about this room. Okay, take this with you. Leave it on Channel 13. They don't use that one. And keep us posted. All right, you got it. Close this hey. thing back up. Yeah. Nate? Be careful. <laughs> Come on. I always am. Mm -hmm. Ah! I did not see that! <laughs> Ah. طبعا في كنزة آه، تركناها لكن اوكي لاند اوف ذا ديد دقيقة هير وي جو صدق اني كنت احسبها المرحلة هذه في المدينة آه، او في اللعبة الثانية أو الثالثة ما أدري ليش بس أحس كذا اوكي اوكي وين اروح الحين؟ ما في امل انط من هناك فخلينا ننزل اوكي الظاهر ايوه ابو داعم بطل اوكي في كنز هنا يا عيال انتبهوا جولدن سكول اللي هو هي يعني ال the dead. Whoa! go. ولاحم حبيبي بغيت انكب عمري اوكي بار خلاص خلصناهم اتمنى طيب دقيقة قبل ما نروح كان في كنزة ورا يا عيال ما دام بنفس المكان يعني ليش ما ناخذها سناف باكس Shoot to kill. Whoa. Headshot يا بويا. اعطوني تروفي 100 هيد شوت خلي الورق تنحاس ليش تنحاش ليه ليه ليه ليه تنحاس ليه ليه يعني عادي حنا اخويا يعني ما في مشكله اوكي يا عيال Wait, there's something نعم. about this. اتوقع يا عيال اني اعرف ايش Two bells resound in perfect harmony. دقيقة قبل ما لا. الظاهر. حلو. <laughs> احب نبدا القصة الجديدة الظاهر. واللي هي أسوأ قصة توقعاتي How the hell does he think he's gonna get that statue out of here anyway? والله ما بعرفش والله ما بعرفش يا اخويا كنزة كنزة يا عيال واو واو واو والله قاعد احارب فيران انا في كل مكان موجودين خلاص وقفوا الى متى؟ Spanish goblet. Okay. Shoot to kill! Shoot to kill! Shoot to kill. Whoa! اسعف اسعف بسرعة بسرعة حبيبي واخيرا عمي أني عمي يعني ما